así le Mírenle pague que son demasiado queridos. Este es el Canadá, la entrada del Canadá. Eh, este soy yo. Eh, la moto se quedó ahora por allí. Ahí estamos turbando. La moto se quedó ahora en la bomba porque se le zafó la cadena. Y bueno, me enredé tanto que no grabé. Solo los buses están entrando para el Carmen a pie para la casa. Bueno. Empezamos la cadena, tuve que dejar la moto amaneciendo en la bomba que queda por a dos kilómetros y voy para la casa a pie. Estoy caminando ya, casi voy a llegar a la boca para entrarme a la vereda mía. Estoy con una bolsa de ropa al hombro porque bueno, todos los días traigo una vaina, hoy fue la ropa y hoy me varé. Caminando. De aquí para arriba son media hora a buen paso. Media horita. Julián me acaba de traer hasta la Y. Eh, él casi que llega y yo, a mí me faltan por ahí 500 metros. Me aburro por ahí 20 minutos de caminada. La sonrisa, pues, no sé, algo está en mí por estos días.